twongeye kubasuhuza bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu kirisito tugeze muri uwo mwanya mwiza ahanditswe ngo aho tugiye kurebera hamwe amagambo aboneka mu gitabo cy'itangiriro igice cyawo cya cyenda tugiye guhera ku murongo wa mbere tugeze ku wa kane dufite consider your critique. Uwiteka Imana igira neza kandi Imana idukunda urakoze kubw'uyu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe mwuka wera tumuretse kubana natwe no kutuyobora amagambo tugiye kwiga aho uri kutubashisha kuyumva no kuyumvira udushoboze kumvira icyo ijambo ryawe rivuga kandi utubashe kurushaho kwitegura muri bino bihe biheruka uduhe gukomeza kuba hafi yawe kugira ngo uboneze imico yacu ubidushoboze mu izina rya yesu amena Ni mana nyamannya kita kubayo Ibyo yavuze nukuri birasora Urukundo rwe shira ntirushira asake tana nawe pecar. cya gice cya cyenda ku murongo wa mbere haragira hati imana iha umugisha nowa n'abana be irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi icyo gihe ku isi hari hasigaye abantu bake cyane niyo mpamvu imana yabahaye umugisha ngo bororoke babashe kuzura isi ku murongo wa kabiri haragira hati inyamaswa zo ku isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba bizabatinya murabihawe byo n'ibyuzuye ku butaka byose n'amafi mu nyanja yose kandi nk'uko yari yabigenje kuri adamu nanone uwiteka yahaye abo bantu ubutware ngo batware inyamaswa zose zibakorere kandi zibatinye ubwo nowa mu nkuge n'umuryango we bitegereje inyamaswa z'inyambaraga n'inyabukana zasohokanye nabo mu nkuge maze bagira ubwoba nuko batinya ko izo nyamaswa zishobora kubagirira nabi ariko uwiteka yohereje marayika we kubwira nowa nabo bari kumwe ko inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba bizabatinya yarabwiye iti murabihawe byo nibyuzuye ku butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose nk'uko tubisanga muri gitabo cyitwa impano z'umwuka volume ya gatatu paje ya mirongo irindwi na gatanu itangiriro icyaha cya cyenda ku murongo wa gatatu n'uwa kane haragira hati ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba byo kurya byanyu bibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo nibwo amaraso yayo Mbere y'igihe cy'umwuzure, guhera mu gihe cya Adamu, Imana ntigeze iha uruhushya abantu ngo ibemerere kurya inyama. Ariko ubu bwo, kuko ikintu cyose cyo ku isi cyari kubatunga cyari cyarimbuwe n'umwuzure, Imana yahaye Nowa uburenganzira bwo kurya inyamaswa zidahumanye Musa yakuye mu nkuge. Nk'uko mbere hose rero abahaye ibimera byo ku butaka, ubu bwo Imana yabemereye kurya inyama z'amatungo. nyamara nabonye ko ubugingo bw'inyamaswa budafite akamaro kanini ku buzima bw'ibyokurya by'umuntu biboneka mu mpano za mwuka volume ya gatatu paje ya mirongo irindwi na gatandatu imana yarahaye ababyeyi bacu ba mbere ibyo kurya yari yaragennye ko ari byo bigomba gutunga abantu ntibyari mu mugambi wayo ko hagira ikiremwa kivutswa ubuzima bwacyo nta rupfu rwagombaga kuba muri edeni ibyo kurya by'imbuto zisoromwe ku biti ntibyagendanaga n'ibyifuzo by'umuntu. Imana ntiyahaye umuntu uruhushya rwo kurya inyama, keretse gusa nyuma y'umwuzure. Ikintu cyose cyagomba gutunga umuntu cyari cyarimbutse, bityo Uwiteka abona ko Nowa n'umuryango we babikeneye, abaha uruhushya rwo kurya inyama z'amatungo mazima kandi atazira yari yarajyanye mu nkuge. Ariko inyama ntibyari byo kurya bifitiye akamaro gakomeye umuntu. inama ku mirire n'ibyo kurya paje ya magana atatu makumyabiri na gatatu abantu babayeho mbere y'umwuzure bariye inyama maze bahaza irari ryabo ribi kugeza ubwo bujuje igikombe cyabo cy'ibibi maze imana ihumanura isi ubwandu bwayo iyejesheje umwuzure kandi nyuma y'umwuzure abantu bari inyama z'inyamaswa imana yabonye ko inzira z'abantu ari mbi kandi zangiritse kandi ko umuntu yarangwaga no kwishyira hejuru arwanya umuremyi we ndetse agakurikiza by’umutima we ushaka maze imana yemera ko ubwoko umuntu bwaramaga cyane butangira kurya inyama z'inyamaswa kugira ngo imibereho yabwo y'umunyacyaha igabanuke bidatinze nyuma y'umwuzure mwene muntu atangira gusigingira n'imyaka y'uburame bwe itangira kugabanuka inama ku mirire n'ibyo kurya paje ya magana atatu makumyabiri na kane abaturage b'isi ya kera ntibirindaga mu mirire no mu minywere baryaga inyama nubwo imana itari yarabahaye uburenganzira bwo kurya ibikomoka ku matungo bararyaga bakananywa birenze urugero maze ukwangirika kw'irari ryabo kurenga umupaka ubwabo bindumiwe mu bigirwamana mu buryo bukabije bahindutse abagome nk'inyamaswa maze barangirika ku buryo imana itari igishoboye kubihanganira bari bujuje igikombe cyabo cy'ibibi maze imana yeza isi ubwandu bwayo kabije ikoresheje umwuzure uko abantu bashaka kwiyongera ku isi nyuma y'umwuzure bagiye bibagirwa imana maze bonona imigenzereze yabo imbere y'imana tirinda ku buryo bwose kwarushijeho kwiyongera ku buryo bukabije inama ku mirire n'ibyo kurya paje ya mirongo itatu makumyabiri na kane imirire umuntu yagenewe n'imana mu ntangiriro ntiyarimo ibyo kurya bikomoka ku matungo keretse gusa nyuma y'umwuzure ubwo ibimera byari byashizeho nibwo umuntu ahawe uburenganzira bwo kurya inyama mu guhitiramo umuntu ibizamutunga guhera muri edeni Imana yerekanye imirire irushije indi yose kuba myiza. Mu guhitamo kw'Abisiraheli, Imana na none yongeye kubigisha iryo somo. Yakuye Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, itangira kubaha amahugurwa, ibamenyesha ko ari ubwoko yirongeye. Yifuzaga guha umugisha no kwigisha abatuye isi ikoresheje Abisiraheli. Ibagenera ibyo kurya birushijeho kuba byiza kandi bigendanye n'umugambi wayo, atari ibyo kurya by'inyama, ahubwo yabahaye manu, umutsima wo mu ijuru. nyamara bitewe no kwitotomba no kwivovota abisirayeli basabye inkono z'inyama zo muri egiputa bemerewe kurya inyama kandi ibyo biba iby'igihe gito ariko kuzirya byabazaniye indwara n'urupfu abantu ibihumbi n'ibihumbi Nyamara gukoresha imirire itarimo inyama ntibyigeze byakiranwa umutima ukunze. Byakomeje kubabera intandaro yo kwitotomba no kwivovota, bakabikora ku mugaragaro cyangwa rwihishwa, ariko byaje kugira iherezo. Bamaze kugera i Kanani, Abisirayeli bemerewe kurya inyama, ariko bahabwa amabwiriza bagomba gukurikiza. Yari agamije kubarinda ingaruka. kurya inyama z'ingurube byari bibujijwe kimwe n'izindi nyamaswa n'inyoni n'amafi byari bizwi ko bihumanye cyangwa bizira ku nyama bari bemerewe kurya bari barabujijwe bikomeye kuziryana n'ibinure n'amaraso byazo kandi bene aya matungo n'inyamaswa byari bigenewe kuribwa byagomba kuba bifite ubuzima bwiza ntibari bemerewe kurya inyamaswa cyangwa itungo ryanizwe ryipfushije cyangwa ryo batakuyemo neza amaraso ngo rishiremo inama ku mirire paje mirongo itatu makumyabiri na gatandatu ubwo barekaga gukurikiza umugambi imana yari yarabateguriye Abisirayeli bahagiriye ingaruka n'igihombo gikomeye bifuje inyama basarura ingaruka zabyo ntibashyikiriye imico iboneye imana bashakiraga habe ngo basohoze n'umugambi wayo imana ibaha ibyo bayisabye ariko imitima yabo iyishyiramo konda kubera muri zaburi ijana na gatandatu ku murongo wa cumi na gatanu bahaye agaciro iby'isi babirutisha iby'umwuka maze ntibashyikira ibyera kandi bitunganye byari umugambi yari yarabateguriye. Imana yabwiye ubwoko bwayo mu buryo bweruye ko bazabona imigisha yose nibaramuka bubahirije amategeko yayo bakemera kuyibera ubwoko bwihariye. Imibereho y'intekerezo ifitanye isano ikomeye n'imibereho y'umubiri, ariko by'umwihariko imibereho y'ingingo z'urwungano ngogozi. icy'ingenzi tubona muri rusange ni uko uwiteka atahaye ubwoko bwe inyama mu butayu kuko yari azi ko kurya ibi byo kurya bizabateza indwara no gusigingira kugira ngo ihindure imyitwarire kandi ihe ubushobozi bw'intekerezo imbaraga zo gukora neza yabakuriyeho imirire igizwe n'inyama ahubwo ibaha indyo nziza bihebuje manu yavaga mu ijuru uburyo abisirayeli bageze kwigomwa kubera kwifuza inyama maze bagahanwa imana yakomeje kugaburira abaheburayo ikoresheje umutsima wamanukaga uvuye mu ijuru nyamara ntibarakanyurwa irari ryabo ribi ryahoraga rishaka inyama nyamara kubw'ubushobozi bwayo imana yarabarinze ku buryo bukomeye nyamara kuva igihe yageragezaga agashobora gushuka eva satani yashoboye kwigarurira irari ry'abantu mu buryo bukomeye yabanje kugerageza ikivunge cy'abanyegiputa biringirwaga cyane n'abisirayeli ko ari abizera maze abateza kwivumbagatanya no kwitotomba ntibishimira ibyo kurya byiza imana yari yarabahaye umururumba wabo mubi wabateye kwifuza ibyo kurya bitandukanye cyane cyane inyama ku kwitotomba bidatinze kwaje gukongeza hafi ubwoko bwose bw'abisiraheli bwa mbere imana ntiyemeye guha irari ryabo ibyo ryifuzaga ahubwo irabahana maze inkuba yica abateje ako kaga nyamara aho kugira ngo igihe batere kwicisha bugufi byabaye nk'ibyongereye kwivovota kwabo igihe Mose yumvaga abantu bivovota kandi baririra mu nkambi yarababaye cyane yagiye imbere y'uwiteka amubwira uko bimumereye n'ukuntu abisiraheli bamaze kwicira n'ukuntu abisiraheli banze kwicisha bugufi n'ukuntu imana yamuhaye kuyobora ubwo bwoko akababera umubyeyi ubitaho ugomba gusangira nabo iyo mibabaro uwiteka abwira mose gukoranyiriza imbere ye abakuru mirongo irindwi abo yari azi neza ko ari abakuru b'ubwo bwoko ntibagomba kuba ari bakuru mu myaka gusa ahubwo bagombaga no kuba abiringirwa barangwa n'ubushishozi ubunararibonye bashoboraga kuba abacamanza bakwiriye cyangwa abayobozi uwiteka abwira mose ati nihaniriza abagabo mirongo irindwi bo mu bwoko bw'abisiraheli abo uzi ko ari abakuru b'abantu koko n'abatware bawo bazane ku ihema ry'ibonaniro bahagaraneho nawe nanjye ndi bumanuke mvuganireyo nawe nende ku mwuka ukuriho mubashyireho nabo bazajya bahekana nawe uwo mutwaro w'abantu we kuguheka wenyine kandi bwira abantu uti mwiyereze umunsi w'ejo kandi muzarya inyama kuko muririre mu matwi y'uwiteka mukavuga muti ninde uzaduha inyama zo kurya ko twaba neza muri egiputa nicyo gitumye uwiteka azabaha inyama mukazirya inyama zazirya umunsi umwe cyangwa ibiri cyangwa itanu cyangwa icumi cyangwa makumyabiri ahubwo muzazirya ukwezi kose mugeze aho zabatungukira amazuru zikababihira kuko mwanze uwiteka uri muri mwe mukamuririra imbere muti twaviriye iki muri egiputa buboneka mu kubara cumi na rimwe ku murongo wa cumi na gatandatu kugeza makumyabiri mose aramusubiza ati ubwoko ndi hagati ni abagabo bigenza uduhumbi dutandatu umva ko uvuze uti nzabaha inyama bazirya ukwezi kose bazaba bagira imikumbi n'amashyo byo kubahaza cyangwa amafi yo mu nyanja yose azabateranirizwa yo kubahaza uwiteka abwira mose ati mbese amaboko y'uwiteka abaye magufi none urareba yuko ijambo ryanjye gusohorera cyangwa ritagusohorera biri mu kubara cumi na rimwe makumyabiri na rimwe kugeza makumyabiri na gatatu umuyaga uturuka ku witeka uzana inturumbutsi zivuye ku nyanja uzigusha aho babambye amahema n'impande zose zigeza aho umuntu yagenda urugendo rw'umunsi umwe ikirundo cyazo kireshya n'intambwe enye z'intoki abantu barahaguruka biriza uwo munsi bazitoragura bakesha ijoro, biriza n'undi munsi. Uwatoraguye nke aba atoraguye homeru icumi. Bazanika hose impande zose z'ingando zabo, inyama bakizishinze amenyo, bataramara kuzitapfuna, uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa abantu, abatera mugiga ikomeye cyane. Biboneka mu Kubara cumi na rimwe mirongo itatu na rimwe kugeza mirongo itatu na gatatu. muri uru rugero dusanga ko uwiteka yasubije icyifuzo cy'aba bantu yemera kubaha icyo bisabiye kitari kubagirira umumaro aba bantu bari bahagurukiye imana bitotomba kandi batera n'abandi kwivovota kuko batabonye ibintu binezeza irari ryabo ryangiritse ryababase maze imana ibaha inyama nk'uko babyisabiye ariko ibabwira ko icyifuzo cyabo kizabazanira ingaruka zibabaje bakwiriye kwemera benshi muri bo bahura n'uburibwe bwinshi abateje ako kaga bitotomba barapfuye bagitangira kurya izo nyama bari barurumbiye iyo baba baremeye ibyo kurya imana yari yabateguriye bakanyurwa kandi bagashimira ibyo kurya bashoboraga gukoresha uko bashaka imana yari kubishimira ntibagerweho n'igihano gusa bitewe n'ikivunge cy'abantu benshi bararimbutse kubw'ingaruka zo kwitotomba gukomeye biboneka mu gitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya paji magana atatu makumyabiri n'umunani Reka turebe uburyo Imana yo gushobora gusohoza umugambi wayo ku Bisiraheli. Igihe Imana yayoboraga abana ba Isiraheli bakuye muri Egiputa, yari ifite umugambi wo kubatuza mu gihugu cy'i Kanani ari ubwoko buboneye, bwishimye kandi bufite amagara mazima. Imana bashyireho gahunda yo kwitegeka kandi iyo baramuka bayikurikije uko bikwiriye, iba yarabagejeje ku byiza bo n'urubyaro rwabo. Yabatandukanyije n'inyama ku buryo bukomeye. Ubundi mbere yabemereye kuzikoresha isubiza icyifuzo icyifuzo cyabo mbere y'uko bagera sinayi ariko bazihabwa umunsi umwe gusa imana yashoboraga kubaha inyama ku buryo bworoshye nk'uko yabahaye manu ariko bari barahawe amabwiriza yo kubarinda agamije ibyiza byabo umugambi w'imana wari uwo kubaha ibyo kurya birushijeho kubera byiza ibyifuzo byabo kuruta ko bakomeza gukoresha imirire iteza ibibazo umubiri nk'iyo bari baramenyereye muri egiputa irari ryangiritse ryagombaga guhindurwa rizima kugira ngo babashe kwishimira ibyo kurya by'umwimerere byagenewe umuntu ari byo imbuto ibimera n'ibinyampeke ari byo imana yahaye adamu na eva muri edeni Rero iyo bagira ubushake bwo kurwanya irari mu mirire, bakumvira amabwiriza y'Imana, ntibari kugira intege nke n'uburwayi. Urubyaro rwabo rwari kugira imbaraga z'umubiri n'iz'ibitekerezo. Bari gusobanukirwa neza n'ukuri ndetse n'inshingano yabo, bakarindwa ubusumbane kandi bakarangwa n'umutimanama muzima. ariko ntibagize ubushake bwo kwemera ibyo Imana ibasaba maze bananirwa kugera ku rugero Imana yarabashyiriyeho no kubona imigisha yari yarabageneye. Bivovote amabwiriza Imana yabahaye maze bararikira inyama zo muri Egiputa. Imana yarabaretse babona izo nyama ariko zibazanira umuvumo. Biboneka mu gitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya paji magana atatu makumyabiri n'icyenda. Natwe rero Ibyo byabereyeho kutubera kabarore kandi byanikiye kuduhugura twebwe abasohorewe n'imperuka y'ibihe nk'uko biri mu rwandiko rwa mbere rw'abakorinto igice cyaho cya cumi ku murongo wa cumi n'umwe kimwe n'abisirayeli ba kera bakenceje umucyo maze ntibabona akamaro ko kureka irari ryabo abisirayeli bashakaga kurya inyama maze kimwe nk'uko abantu benshi b'iki gihe babigenza bakavuga bati turapfa niba tutabonye inyama Imana yahaye inyama Abisirayeli bitotombaga, ariko umuvumo wayo urazikurikira. Abantu bageze ku bihumbi barapfuye mu gihe bari bakirimo kurya za nyama. dufite urugero rw'abisiraheli ba kera kandi turagirwa inama yo kutagenza nkabo amateka kutizera kwabo no kwigomeka kwabo twabyandikiwe ngo bitubere umuburo udasanzwe kugira ngo tudakurikiza urugero rwabo rwo kwitotomba ku by'imana dusaba none ni buryo ki twakwirengagiza tugahitamo gukurikira inzira zacu dukurikiza irari ry'amaso yacu tugakomeza kujya kure y'imana nk'uko abaheburayo babikoze ni kubwo kwinangira imitima n'icyaha cyo kuti kutizera bituma Imana itabasha gukorera ibikomeye ubwoko bwayo iboneka mu gitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya paje ya magana atatu na mirongo itatu tubwirwa n'ibyanditswe byera ngo imana ntirobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera iboneka mu byakozwe n'intumwa igice cyayo cya cumi ku murongo wa mirongo itatu na kane ndetse n'uwa mirongo itatu na gatanu nyamara abitotomba bagashidikanya maze bakivovota ntibabona ubuntu bwayo cyangwa imigisha yasezeraniye abakunda ukuri bakakugenderamo none abafite umucyo ntibawugenderemo bagakerensa iby'imana ishaka bazabona imigisha yabo ihindutse imivumo n'ubuntu buhindutse urubanza Imana ashaka ko twiga kwicisha bugufi no kumvira binyuze mu byo dusoma mu y'Abisirayeli ba kera, abari ubwoko bwayo yituranirije ikabwikubitira, ariko kandi bakaba n'igikoresho cy'urubanza rwo kurimbuka kwabo bitewe n'uko bakurikije inzira zabo. Inshuro nyinshi neretswe ko Imana ishaka kutugarura ku mwimerere w'imirire ya mbere, intambwe ku ntambwe, ikatugarura ku mugambi wayo wa mbere w'uko umuntu agomba kubeshwaho n'ibyo kurya byera mu butaka bw'isi. Imirire yacu igomba kuba igizwe n'imboga, imbuto n'ibinyampeke. Nta munopfu w'inyama ugomba kwinjira mu gifu cyacu. kurya inyama ni ibintu bitari muri kamere y'imiterere yacu. Tugomba gusubira ku mugambi wa mbere Imana turemeye katanga akambere mu iremwa ry'umuntu. Kuboneka mu gitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya, paji magana atatu mirongo itatu na rimwe. Mbese iki si cyo gihe abantu bose bakwiriye kugira umugambi wo kureka inyama? Ni buryo ki abashaka kubonera, gutungana no kuba abera kugira ngo babashe kubana n'abamarayika bo mu ijuru bakomeza gukoresha ibyo kurya bifite ingaruka zo kwangiza umubiri n'ubugingo ni buryo ki babasha kwambura ubuzima ibiremwa by'imana kugira ngo babashe kwishimisha barya inyama ahubwo nibagaruke ku mirire yuzuye kandi y'ibyokurya biryoshye byahawe umuntu katanga kambere, maze nabo ubwabo babyimenyereze ndetse bigishe n'abana babo kugirira impuhwe ibyo biremwa Imana yaremye maze ikabiduha ngo tubitegeke. Inama ku mirire n'ibyokurya paje ya magana atatu mirongo itatu na kabiri. Buriya rero mbabwire mwa nshuti zanjye mwe ubu abana b'Imana turitegura kwimurwa tugataha iwacu mu bategereje kugaruka k'umwami Yesu hari abazareka rwose kurya inyama inyama ntizizaba zikiboneka ku mirire yabo dukwiriye guhora tuzirikana iryo herezo tukita ku nshingano yacu duhanze amaso iryo herezo ntabwo niyumvisha ko igihe tukirya inyama twaba tugihamanya n'umucyo imana yishimiye kuduha kuboneka mu gitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya paje ya magana atatu mirongo itatu na kabiri Abakozi bo mu bigo byacu by'ubuzima bagomba by'umwihariko kwiga gutungwa n'ibimera, ibinyampeke, imboga n'imbuto. Niba dukurikiza amabwiriza agenga ibi ngibi, niba twebwe nk'abakristo tumenyereza irari ryacu, maze tukagaruka ku mirire Imana yatanze mbere na mbere, icyo gihe rero tuzashobora kwigisha abandi ibi ngibi kandi ibyo bizashimisha Imana. Umuntu ntagomba kubeshwaho no guhaza irari rye. hariho ibyifuzo by'umubiri bigomba gukenurwa ariko se kubw'ibyo byifuzo ni ngombwa ko umuntu ategekwa n'irari mbese abantu bashaka ubutungane kubonera kumarwaho imyanda yose kugira ngo babe biteguye kwinjizwa mu muryango w'abamarayika bo mu ijuru bakomeza kwambura ubuzima ibiremwa by'imana bagashimishwa no kurya inyama zabyo nkurikije ibyo uwiteka yanyeretse iyi migenzereze igomba guhinduka maze ubwoko bw'imana bugashyira mu bikorwa gahunda yo kwirinda muri byose biri mu gitabo cyitwa inama ku mirire paje ya magana atatu mirongo itatu na kabiri abantu bavuga ko bategereje kugaruka kwegereje kwa kirisito bagomba kurangwa n'ivugurura rikomeye ivugurura ry'ubuzima rigomba gukorera mu bizera bacu umurimo ritigeze rikora kugeza ubu hari abagomba gukanguka bakamenya akaga ko gukoresha inyama bakirangwa no kurya inyama z'amatungo bityo bakaba barimo gushyira mu kaga imibiri yabo mu bya mwuka benshi mu bihanye by'igice ku kigeragezo cyo kurya inyama bazagenda batandukana n'ubwoko bw'imana ntibongere kugendana nabwo biri mu gitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya paje ya magana atatu mirongo itatu na gatatu mu mirimo yose dukora tugomba kumvira amategeko Imana yaduhaye kugira ngo imibereho y'imbaraga zacu z'umubiri n'iz'umwuka bibashe gukorera hamwe. Abantu babasha kugira ishusho yo kubaha Imana, babasha ndetse no kubwiriza ubutumwa bwiza, nyamara bataratunganywa kandi batejejwe. Abagabura bakwiriye kuba birinda mu mirire n'iminywere yabo, bitaba ibyo bakaba bayoba inzira yabo kandi bakaba bayobya abafite ubumuga bwo gucumbagira, aribo banyantege nke mu kwizera bakabateshura inzira niba abambaza ubutumwa bw'ingenzi Imana yatanze nyamara bakaba barwanya ukuri bitewe n'ingeso zabo mbi mu mirire n'iminywere baba bambura imbaraga ubutumwa batwaye n'amakumirire paje abishimira kurya inyama kunywa ikawa no kugira umururumba w'ubusambo babiba imbuto kandi bazasarura umubabaro n'urupfu ibyo kurya bibi bijya mu gifu byongerera imbaraga irari rirwanya ubugingo rikongera ibyifuzo bibi bya kinyamaswa imirire igizwe n'inyama igenda ikuza imbaraga za kinyamaswa maze rero uko gukuza imbaraga za kinyamaswa bikagabanya imbaraga za mwuka ndetse bigacogoza intekerezo ntizishobore gusobanukirwa ukuri ijambo ry'imana twihanangiza ryeruye ko niba tutararetse ibyifuzo by'umubiri kamere y'umubiri izahora ihanganye na kamere ya mwuka irari mu mirire rirwanya imibereho myiza n'amahoro bityo habaho intambara ihanganishije ibyifuzo bikomeye n'ibyoroheje by'umuntu inyungu zikomeye z'imibereho y'umuntu zihora n'akaga gatewe n'umururumba ucirwaho iteka n'ijuru neretswe yuko ubwoko bw'imana bugomba gushikama bukirinda kurya inyama iyo dukoresha inyama kamere ya kinyamaswa iriyongera kamere ya mwuka ikagabanuka ibibi by'inyama ntibiboneka mu ndwara zigera ku mubiri gusa ahubwo biboneka no mu ntekerezo inyama zica ubuzima kandi igikora ku mubiri kigera no ku bugingo no ku mwuka nimutekereze ku bugome bukorerwa amatungo n'inyamaswa bitewe no kuribwa kwazo n'ingaruka bigira ku bazibaga n'abazibona mbega ukuntu ibyo bituma abantu batakigirira impuhwe ibyo biremwa by'imana guhora abantu barya inyama z'inyamaswa zapfuye bigira ingaruka yo gucogoza imbaraga z'intekerezo kimwe n'iz'umubiri. Iyaba abantu babonaga impamvu itera ingaruka, babona ko ubwoko bwinshi bw'indwara buterwa n'ingaruka zo kurya inyama. Abarya inyama birengagiza inama zose Imana yatanze ku byerekeranye n'iki kibazo. Nta gihamya bafite kibereka ko bari mu nzira ifite umutekano. nta rwitwazo bafite rubemerera kurya inyama z'amatungo yishwe. Kenshi iyo abantu bariye inyama ziborera mu gifu maze zigateza indwara, kanseri, ibibyimba n'indwara zifata mu bihaha akenshi biterwa no kurya inyama. Iyaba buri wese yabashaga gusobanukirwa n'ibi bintu neretswe, abatagira icyo bitaho, badaha agaciro ibyo kubaka imico yabo, abahora bararikira inyama, ntibahirahira ngo basamarire inyama z'inyamaswa zapfuye kugira ngo bahaze ipfa ryabo. indyo nk'iyo yangiza amaraso binyuze mu mitsi anyuramo maze igatera umuntu kugira ibyifuzo bibi bya kinyamaswa, igabanya ubushobozi bwo gushishoza n'imbaraga z'intekerezo byo kumenya Imana n'ukuri no kwimenya kw'abantu ubwabo. Imana ishakira ibyiza itorero ryayo ryasigaye, niyo mpamvu igira inama abagize iryo torero ngo bareke gukoresha inyama, ikawa n'icyayi n'ibindi byo kurya byangiza umubiri. Hari ibindi bintu byinshi bitagira ingano bishobora kudutungira ubuzima bwiza kandi bigatuma tugira amagara mazima. Biboneka mu gitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya, paje ya magana atatu mirongo itatu na gatatu. dusoreje ahangaha bene data handitswe ngo y'uyu munsi ubutaha tuzakomeza no ku murongo wa gatanu kandi dusabye imana ngo idushoboze gukomeza gutekereza ku ijambo ryayo umwuka wera atubashije kumvira ibyo amaze kuduhuguza twe kuba abarwanya ijambo ry'imana kubw'irari ryacu ndetse n'imibiri yacu yangijwe n'icyaha ahubwo dusaba imana idushoboze gukora ibishimwa nayo ikirutaho dusaba imana imbaraga zo gushyira mu bikorwa inama zayo Uwiteka Imana igira neza urakoze kubw'ijambo ryawe umaze kuduhuguza tumaze kubona inama ikomeye uduha ku bugendanye no kwitungira amagara mazima no gufata neza umubiri wacu tugusabye kutwongerera imbaraga zo gushyira mu bikorwa ijambo ryawe ko kenshi bwa kamere yacu ndetse n'irari ryacu bijya bitugora kandi bikadukomerera ndetse hakaba ubwo bitunanira burundu ariko dusabye ubufasha n'ubutabazi mvajuru kugira ngo abe ariwo kudushoboza no kuturwanirira utujye imbere utubashishe udukomereze mu buntu bwawe n'urukundo rwawe tubisabye twizeye mu izina rya yesu amen